haki. Mimi napendaga kidogo kufanya sherehe Mjumbe wa Chaushambenga, CCM inaua, ina mtoto wala mkubwa, we CCM inaua, we mjumbe wa Chaushambenga, CCM inaua aina mtoto wala mkubwa, we CCM inaua. Tena ukenda hospitalini CCM inaua, aina mtoto wala mkubwa, we CCM inaua. Tena ukenda kwa wakulima CCM inaua, aina mtoto wala mkubwa, we CCM inaua. Haki haki sawa kwa nani? Na yule sioitambua haki japokuwa na mimi nilifunishwa Tanga, lakini wazee washamaliza. Naenda kwenye njia yangu ili mheshimiwa apige maneno haki. Walio wengi nyimbo zangu zilifika fika maeneo lamba lamba, tuko pea mbili. Katibu mkuu anajua maana yake pea mbili, kama unavyoona ndala kulia na kushoto, ila mwenzangu ana dharura na mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya, naomba ufanye mpango nije na mwenzangu apate kuhakikisha ndio yeye, maana hapa sitapita kwenye melodi ile. Ehe, ukinileta hapa sasa watajua, lakini kwa sababu nimefika katika mazingira haya, tutasalimiana hivyo hivyo. Haki. Mi nianze kuwashukuru wanapande kutulia, mumesimama imara hapa, mmehudhuria, mnayataka maneno mwito, mtazingatia, msikubali kuyumba, mtaweza kupotea. Haki. Binadamu makini kwanza anazingatia, anapopata maelezo mbele anaangalia, ndipo anafanya maamuzi, maana akashapata njia. Wewe ukikulupuka utakwenda kupotea. Haki kupotea si mchezo, ndugu zangu, nawambia tena, ili halina masiala, tunaweza kuumia. Ukimfata yule yule aliyekwambia yeye yeah, ana mipango yake, lengo kashakusudia, atakuacha njia panda, leo unadidimia. Haki Naanza kwa kina mama, napenda kuambia nilianza CCM wauaji, sababu nitawambia, ikifika kampeni kwenu wanawajia akina mama doti za kanga, akina baba kofia, malengo wawape kula, wapate kuwaibia haki. Wakishakwenda madarakani, balaa linaanzia. Mama ukipata mimba wakati umetimia, utakwenda huduma za afya kutaka kujifungua, maswali utayopewa utabaki unalia, we mama, mimba ya ngapi leo? Narudia haki hilo hujamjibu. La pili, anakwambia umekuja na uzito wako, nimesha kushuhudia. Umekuja na shilingi ngapi ulizonichukulia? Ukijitazama mwenyewe tayari umeumia. Jana umekula sembe, ugali, mboga, bamia. Hiyo shilingi elfu kumi wapi utakaoitoa? Haki Haya ninawaeleza mpate kuzingatia, tusifanye masiala, kwa kweli tutaumia. Ukija uongo uongo, jamani, tutapotea. Chama chetu kafu tayari kimetimia, maana katibu mkuu tayari kesha ingia. Haki kafu haiteteleki kwa kuondoka Bungala, tena imesimama imara. Yuko bwana Masendela, kaje katibu mkuu anazieneza sera. Hivi kweli tukayu tutayumba tukaipata hasara? Haki alafu sio Alafu siasa sio mchezo kama mchezo wa mpira. Mpira ukifungwa goli utakwenda utalala. Siasa ikisambaratika umeshapata hasara. Leo mchele kilo elfu nne tunashindwa kula. Haki! Hayo mambo ya siasa ndivyo yanavyokuwa. Ubaya wa CCM mwenzenu ninaujua. Narudi kitongojini, nataka kuwaambia balali na wakuta nyinyi nyote mnalia. Kuna hakimu mtoto kafanya kuhamia kwa jina, nitamtaja nyote mtashuhudia. Haki! mujibu wa serikali kitongoji kuanzia, kazi yake kusuluhisha wakiingia raia, lakini bwana Tembwele balaa anaanzia, anapiga hukumu kama raia, anakwambia haki Huyu bwana Tumbwele mimi namwambia yeye wala si hakimu kitongojoni. Sikia, wakija wananchi aweze kuhurumia. Kazi yake kuja kujitolea, nani atamfidia? Si ameitaka mwenyewe, ndio maana kaingia Haki. Mwenyekiti wa kijiji hapo umetulia, kamwambie mwenyekiti wako anaonea raia kuhukumu si taratibu na wala sio sheria, akasimame imara watu kuwatetea, anawapiga faini wapi alikoitoa haki? Tena haya anasema wazi, ndugu zangu, sikieni, wala msifanye masiala mkafanya ya utani. Haya yanafanyika hapa hapa hadharani. Kweli uongo? Haki? Maana mimi nawaeleza na haya nawaambia hii yetu ni tarafa, wote tunashuhudia, lazima maendeleo hapa yaanze kuingia, maana ndiyo katikati. Ndugu zangu, nawaambia hata nyumbani kwa mwenyekiti umeme hujaingia, atauleta kwenu yote mtalia haki. Maana yake hawajawa serious CCM, nakwambia mwenyekiti mwenye yupo hawezi kunibishia hivi, ananiona hivi. Hebu nijibu mwenyekiti, kwako umeme umeingia au unashindwa kupambana? CCM inakukandia haki. Mimi nawakumbusha tu ndugu zangu, sikieni, tusije tukayumba tukaingia hatarini. Hivi vyama vingine vitatubwaga pembeni, sisi chama chetu kafu tujue tangu zamani haki. Kwa salamu hizi nikitoa, wanapande kuambia mwenyekiti akinileta pale utapotimia zile burudani na utenzi ndipo utakoanzia. Hapa nilipiga kidogo kidogo tu kama kumalizia. Sasa tukae makini ndugu zangu, nawaambia haki vijana mmejipanga, mmetulia pembeni tena. Ninyi wachapa kazi hilo swala lijueni. Tena mnahakikishwa eti muingie kazini, lakini ajira mwijui mtafanya kazi gani? Mnamuelewa mbaya wenu ni nani? Haki! Mipango ya serikali kimujibu wa sheria ni kupanga mikakati kusaidia raia, kuiboresha mipango, vijana wanaingia. Ndizo hizo taratibu, ndugu zangu, nawaambia kama hiyo hauna sisi, serikali hiyo tayari imeshapotea haki. Kwa ninamaliza kusema, mimi ninamalizia, tumpokee katibu mkuu, mengi tutayasikia, na tena amejipanga kutuambia raia. Hayo ndio mambo ya taratibu, kafu imeshaingia. ACT tuiache, tutakuja kupotea haki. Kirefu cha ACT kiongozi kaongea, ukiitazama A pale ilipoanzia A maana yake agizo, mimi ninawatajia C maana yake chama ndipo walipoingia. E, T maana yake tawala. ACT ni agizo la chama tawala kuwabomoa raia. Haki!